百秋武道具店の動画今日の1000本前半はその場で竹刀もなしで肩を意識して素振りをしてみましょう鏡の真ん中にラインを引いて素振りの目標を作りますこのラインに沿って素振りを練習しましょうじゃあ立ち上がって一緒に素振りをやりましょう解説は素振りの途中で加えていきます1 2 3 まずはゆっくりでもいいです。市内もいりません。その場で手と手を合わせて手刀を作り、500本ゆっくり練習します。足も左右に肩幅ぐらいに広げたままで大丈夫です。3 4 素振りをするといつも右か左かに曲がってしまうという人それは右と左の力の入れ具合が違うからですこの練習で鏡の真ん中のラインに沿ってまっすぐ振り下ろす練習をしましょう3 4 5 6 7 8 9 手刀を振り上げる時には腕ではなく肩を使って振り上げるイメージです肩を使うと背中の肩甲骨が寄る感覚があります毎回毎回肩甲骨が動いてるかなと確認しながら肩を使って振り上げます40 1 2 3 4 両手の手のひらはくっついてますかこの手を離してしまうとせっかく素振りをしているのに肩が使えていないことになります必ず手はくっつけたまま大きく振りかぶってくださいそうすると肩が 使えて肩甲骨が寄ります6 0 1 2 3 4 5 6 7 9 7 0 1 2 頭をふらふらしないようにしましょう頭の位置はできるだけ固定させますもうすぐ100本ですよ頑張ってください5 6 7 八、九、九十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、百。やりました。100本来ました。 このまま続けます何度も繰り返します肩甲骨をぐっと内側に寄せるように肩を使って肩の三角筋という大きな筋肉を使って腕ごと振り上げます。3 4 5 右手と左手の力のバランスはいかがでしょうか まっすぐ鏡の真ん中のラインに沿って、えー、筒頭が振り下ろしたり振りかぶったりできてるでしょうか1 40 1 そろそろ疲れてませんか疲れてくると顎が上がってきます顎を引いて目はまっすぐ遠くを見るような目で、えー、素振りを続けてください9 50 1 2 3 4 5 1回1回を大事に限界まで肩を引き上げて肩甲骨を動かすイメージです。70 少し難しいですが手刀を振り下ろす時には腕の下側腕の下側の筋肉を使って振るようにします。1 2 3 4 もうすぐ200回ですよ。頑張ってください。 はい200回来ました頑張りました続けます頑張ります3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、ここでもう一度確認です。肩、肩を使います。肩を使って腕を振り上げると背中の肩甲骨が動きます。 これを毎回確認しますしつこいようですけれども肩甲骨を動くような肩甲骨が動くような素振りをします1 2 3 4 5 6 7 8 八、九、五十。250回来ました。ここで折り返し地点です。三、四、五、六、一、八、九、六十、一、二、 だいぶ疲れてきましたでも大丈夫です必ず終わりが来ますのでゆっくり合わせてやってくださいすみません数を数え間違えました本当は270ですがこのまま続けます567 目線は大丈夫ですか違うところ見てないですかまっすぐ前を向いたまま顎を引き遠くを見るような目になります567898012 手刀を振り下ろす時には釣り竿を投げるようなイメージでできるだけ体の遠くを通るように振り下ろしてみてください。9 3 0 0 三百ですやりましたもうちょっとです頑張れ三。4 5 6 7 8 9 10 1 2両手はくっついてますか これが離れるとせっかく素振りをやってるのにもったいないですよ両手が離れると肩が使えなくなります両手をくっつけてしっかり肩を動かしましょうそうすると最大限の効果を得ることができます3456789 また数え間違えました本当は330ですけども気にしないでね肩を使って上から下に上から下に大きく振ります大きく振ります12345 疲れてきました頭をフラフラしない体をフラフラしないここが踏ん張りどころですここが踏ん張りどころですよ必ずできます 素振りが小さくなっていませんか大きく肩を使って引き上げて下ろすときには腕の下側の筋肉を使います大きく振ります大きく振ります7 0 1 2 もうすぐ400です今まさに剣道が上手になっている瞬間です頑張ってください やりました400本もうラストスパートです先は見えましたこのままいきましょうラストスパートです 最後やっぱり肩を使って大きく振り上げる大きく振り上げる振り下ろす時には腕の下側を筋肉を使って釣り竿でも投げるかのように遠くよ遠くを通るように振り下げますそうすると肩が使えます9 30 肩甲骨動いてますか肩甲骨動いてますか123 最後50本です最後50本ここまで来たらやりきりましょう三三五六六一八九十二四疲れてきました いけますいけます顎を引いて目はまっすぐ遠くを見るように一点を見つめてくださいキョロキョロしないですよ必ずできます1 2 3 普段素振りをやらない人商談審査に向けて剣道の質を変えたい人今が最高のチャンスです今まさに上手になっていますもうすぐ500本です頑張りましょう9 9 1 2 3 4 5 4 3 1 2、はい、おまけの10本入ります。おまけの10本です。いけます。やれます。はい、もう一回おまけの10本です。おまけの10本。いけます。必ずやれます。 ラストスパートいけます5 5 3 2 1 5 0 0本ですやりました500本ですやりましたお疲れ様でしたすごいここまでが前半ですこれから後半に入りますので体調を整えてください後半も市内は使えません手動で行いますが 足と手を剣道の構えにしますえ次はさっき手刀をこうだったんですけど今度こうしますこうします右手を前にで構えまっすぐじゃなくて今度右足を前に剣道の構えで連続してやらなくてもいいですよ一回休んでもいいですよし行きます 足幅一つ剣道の足作ります近髪伸ばす後ろ足下げる人を作ります今度は右を前に作りますいきます右手を前右足を前にした途端まっすぐ振るのが難しくなります8 9 10 右手の力を少し抜いてみてください左手の肩左側の肩を使って上下させるイメージです1 2 3 4 5 6 手にばっかり意識がいっていませんか左足のかかとを浮かします左足の膝の裏しかがみこれも伸ばします40 1 2 三、四、五、六、七、八、九、五十、一、二。体が前かがみになったり、後ろに倒れたりしてませんか右足と左足の体重バランスは半々50対50です。 ここで肩をもう一度意識してください振り上げた時に肩甲骨が寄ってますか肩甲骨が寄ってますか すみません。また数を読み間違えました。このままいきます。1 2 3 4 だいぶ疲れてきたと思います目線は大丈夫ですかしっかり顎を引いてまっすぐ前を見てますか遠くを見るような演算の目付けです1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 0 集中しましょうもう一度集中しましょうこの千本終わった後肩を使って振り上げるということが分かるようになっているはずです5六、7 これから講談社を目指している方にお話したいんですけどもなぜ肩を使って振らないといけないかというと上から乗るという打ちが肩を使わないとできないからですいつまでたっても刺し面のような面ばっかりやっていると講談社にはいけませんそこから上に行くためには面打ちの質を変えないといけません上から乗って打つというような面 これこそが肩を使って打つ面なのです6 7 8 引き続きできるだけ肩を大きく使った素振りを続けてください肩を使える範囲が広がります12345 六、七、八、九、二百。おめでとうございます。700本です。700本きました。めちゃくちゃすごいです。頑張ってください。7、5、6、7、8、9、10、1、2、 三、四、五、六、七、八、九、十。また数え間違えました。本当は七百二十です。一、三、四、五、六、七、八、九。 40また数え間違えました僕も疲れてますでも頑張ります最後までやりましょうあと少しです1 5 6 ここまで振ってきた人だったら肩が最初よりもスムーズに動くようなイメージがあるかもしれませんこのまま竹刀を持った時に竹刀と体が一体化するようなイメージで素振りができるように頑張りましょう6789173 振りかぶるときに手首から動かすのではありません手首から動かすと腕で振り上げてます背中から動かすイメージです背中から動かすイメージで、えー、振りかぶると肩が使えてしないと 体が一体化しますやりました800です800ですよすごいですあと200先が見えました6 打つ時のさえというのは手首だけで作られるものではありません手首肘肩これを使って無知のようにしならせます メージしてください背中肩肘手首です背中肩肘手首背中肩肘手首という流れで市内を振ります手のひらはきっちり合ってますか 右手と左手合わせてくださいここが緩むと肩が使えませんせっかく素振りをやってるのに手が離れてるだけで肩が使えなくなりますしっかり合わせてください6 8また数え間違えました本当は870ですこのままいきます3 4 5 六、一、八、九、七十、一、二、三、左足の下髪は伸びてますか左足のかかとは上がってますか疲れてくると左足のかかとがどうしてもついてしまいます今が踏ん張りどころです1 2 三、四、五、六、一。あと少しで900ですよ。あと少しで9百。0 90。1、2、3、4、5、6、7、8、9。

と体がふらふらしていませんか頭と体がふらふらしていませんか肩甲骨動いてますか肩甲骨が内側に寄るようなイメージでしっかり肩を使って振り上げます。 振り上げる時には手首から上げてはダメです背中肩この辺りから先に動くようなイメージです8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 数え間違いは本当にすいません970でした前後の体重バランスは大丈夫ですかもう一度見直してください右足左足半分半分です5 6 いよいよラストスパートです肩を使って大きく大きく振ってください遠くを通るようなイメージですごめんなさい本当は990でした僕も疲れてますごめんなさい3 4 5 6 はいラストですよ最後ですよやりきりますやりきります力を出し切りますはいおまけの10回おまけの10回出し切ります力を出し切ります 今まさに上達しています321やりました専門やりました本当すごいですやりきりました足出て膝痛ててててて膝が痛い終わりましたもう